toma horas trabajar y construir un avión y naturalmente en el club se dan los toques finales, los consejos finales y comienza el proceso largo de configurarlo con manos expertas y oídos expertos que puedan escuchar y entender lo que dice el motor. Así que los sabios consejos las ah, destrezas que tienen los amigos del, club que ayudan a que ese, ese vuelo inicial pues pueda, pueda efectuarse con, con el esmero que realmente necesita. Hay que tenerle mucho cuidado, hay que tenerle mucho respeto a esos vuelos iniciales. Y precisamente eh, el Club Tortuguero se especializa en ese, en ese apoyo, en esos consejos que son tan necesarios para este, trabajar y, y tener el avión listo para los vuelos subsiguientes donde hay pues ese gozo de volar.